阿丽莎小姐的运货车。桌上有一堆乐高积木，我们能把它们拼成什么？让我们来看看。这是什么？我不知道，待会儿看看。 这是什么？我不知道，但是有两个一模一样的。这是谁？这是阿丽莎小姐。这是什么？还不知道。看，前面有张笑脸。 这么多乐高积木，我们来按颜色分类。这是什么颜色的？这是蓝色的。这是什么颜色的？这是白色的。 是什么颜色的？这是黄色的。这是什么颜色的？这是红色的。这是浅蓝色的。这是什么颜色的？这是绿色的。 这是什么颜色的？这是橘色的。这是什么颜色的？这是棕色的。把它们摆好。这里还有一个橘色的、蓝色和棕色的乐高积木。 翻过来，看看另外一面。看，两盒鸡蛋，两瓶草莓果酱，放好，两个芝士。 两颗花菜，两条鱼，两瓶牛奶，两个橘子。 两块面包，真棒，拼好了。这两个怎么拼？不是这样的，这样行不通。 哎，拼好了！数数有几个轮子？一、二、三、四、五、六、七、八，八个轮子。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。 十一、十二、十三、十四、十五、十六，十六个乐高积木，这个该放在哪里？放这儿。好了，小货车出现了。 这个放这里吗？不，不好。我们先欢迎司机阿丽莎小姐上车，让我们安装一个车顶。 货装货，首先装鱼，其次装牛奶，接着装草莓果酱，然后面包，搬过来，鸡蛋，芝士，花菜。 最后装橘子，装完货了，把车顶安装回去，遮风挡雨，真棒！终于完成了。阿丽莎小姐开货车给超市送货了，嘟嘟。